você seja feliz. Encontre tudo que eu não pude dar. Que alguém possa fazer tudo, tudo, tudo que eu não fiz. Encontre o jeito certo de te amar. Pra mim, valer. você e eu. Foi bom te amar, mas vou deixar você seguir em frente a sua estrada por aí. Deixa que eu me por aqui A vida continua Vai com Deus, eu também vou Um dia encontrar aqui A vida continua Vai com Deus, eu também vou Um dia encontrar meu grande amor